A mata eu queimo, o bicho eu mato, e sem receio eu mesmo desmato. Saiba, grande mãe, eu não me importo com meu impacto. de mãe pra mim, pobre rapariga. Ah, grande mãe, ninguém liga pra sua barriga. Ah, grande mãe, pra mim, feia prostituta. Ah, grande mãe, saiba, ninguém se preocupa. A mata eu queimo, o bicho eu mato, e sem receio eu mesmo desmato. Saiba, grande mãe, eu não me importo com meu impacto. Sou Ó oh, grande mãe, pra mim, pobre rapariga. Ó grande mãe, ninguém liga pra sua barriga. Ó grande mãe, pra mim, feia prostituta. Ó grande mãe, saiba, ninguém se preocupa.